اسمه من اول السطر ده لما كانت المدرسه تقول حط نقطه وابدا من اول السطر ده مش معناه الغاء لكل ما فات ولكن هو اضافه جديده على ما سبق البناء اللي تم فيه واكدت الاعمال الفنيه اللي فيه روح الجماعه روح الفريق فبنلاقي الكثير من الاعمال مشارك فيها اكثر من 100 طفل او 50 طفل ومن مختلف الجنسيات عشان يقدروا ياكدوا جمله او يعملوا جمله بصريه جمله تشكيليه جمله تعبيريه بيعبر عن واقعهم عبر عن الزمن بتاعهم بمختلف الطرق وبمختلف الخامات المتاحه هذا البنالي صراحة نحن فخورين بما وصل إليه في دورة الثالثة آه، بمشاركة 61 آه، دولة آه، على مستوى العالم من أهداف البنالي فسح المجال للتعرف على الثقافات ومد الجسور بين بين ثقافات مختلفة سواء كان الطفل في بلده أو الطفل المغترب في بلد آخر البناء للسنة دي كان مختلف تماما عن آه، عن عن عن الدورة الأولى والدورة الثانية آه، الكونسيبت بتاع البناء اللي كان مشوق جدا اشتغلنا عليه في عدد كبير جدا من دول العالم آه، كان معايا فريق عمل كبير قمنا بالتواصل مع اغلب دول العالم قدرنا ونجحنا نستقطب 61 دوله آه، وكان اعمال اللي استقطبناها السنه دي من دول مهمه سعينا عليها وخططنا لها من اول البنالي شاركت معانا مؤسسه الاس او آه، اس الاطفال اللاجئين لبنان وفلسطين شاركت معانا اطفال الشوارع من ارجنتين في مشروع رائد ورائع جدا وحصل على احدى الجوائز آه، هو المشروع الارجنتين المدرب ادى كاميرا digital لاطفال الشوارع لكل طفل من اطفال الشوارع بحيث يشوف عينيهم هتشوف ايه عينيهم هتقع على ايه ومن هنا كان مدخل تعبيري مدخل يبين نفسيه الطفل يبين آه، عين الطفل بتلقط ايه في المشهد الحياه اليوميه اعمال الفيديو في البنايه اتقسمت حاجتين داخل المسابقه وخارج المسابقه خارج المسابقه احنا استضفنا مهرجان مهم مهرجان آه، من كرواتيا عالمي عرض اهم التجارب الفنيه في اوروبا بشكل خاص واسيا لتجارب الفيديو ارت وتجارب الانيميشن من صنع الاطفال حطينا اعمال الطباعه بتاعت الهند مع اعمال الطباعه بتاعت آه، المانيا اعمال الطباعه الفنيه للصين في قاعه واحده حصل الـ الـ الـ يعني بنهدف في البنالي وهو الحوار آه، الكونسيبت بتاع البنالي كان آه، كان مهم للغايه ان هو قدرنا من خلاله نكتسب اطفال آه، واقعين بين بين ثقافتين وكانت واشتغلنا على ده ورش عمل اشتغلنا على ده مشاريع مهمه ووصل اعداد المشاركين معانا آه، تفوق ال 5000 عمل آه، بعد ما ما قدرنا نصفيهم آه، في في عمليه الفرز الاولى من من لجنه الفرز الاولى توصلنا 3350 عمل الرقم ده هو اللي قدرنا نعمل منه بناء الشرق الثالث لفنون الاطفال ايضا من 127 عمل للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه هذيلا هم اللي احنا من مبدأ ترسيخ حقوق الطفل آه، تمت مشاركتهم والأعمال آه، صراحة لا آه، تقل عن مشاركة الطفل السوي احنا عاملين برنامج تفاعلي برنامج تفاعلي بمعنى سايبين حيطان جدران داخل المتحف ان الطفل يرسم ويشتغل على الجدران ديت في في اخر القاعات وعاملين جمل زي البازل بيتفك اجزاء يقعد الاطفال يرسموا على الاجزاء دي بعد ما بتخلص الرسم بيبدا يتركب الجمل تاني ونشوف اشياء مدهشه جدا لان الاطفال رسموا على الاجزاء دي بدون ما يعني ما يتصوروا ان ده آه، رجل الجمل او آه، رقبه الجمل او كده هو لا رسمه بشكل طبيعي على الجمل الخشبي ده وبعد كده بنركبه لما بنركبه بنلاقي اشياء مدهشه جدا بنسجلها ونوثقها ونرجع ندهنها تاني ويشتغلوا الاطفال طوال الشهرين في برنامج تفاعلي بهذا الشكل نقدر ندعم الطفل بشكل كبير جدا جدا من خلال تنظيم ورش العمل المختلفه لما خد عدد مختار من الفتيات راحت اسكندريه لما راحوا اسكندريه في مركز تجميل المدينه عملنا ورشه الدكتور مدحت نصر نظم ورشه عن دمج ما بين الفوتوغرافيا والكمبيوتر بتقنيه ال 3 دي وكانت خبره كبيره جدا اتعلمها الفتيات والخبره دي لما رجعوا نقلوها لزمايلهم سبعة أشهر قاموا بعمل 600 بلاطة آه، شعارها تحت شعار الجدارية أسرتي فنلاحظ أن البلاطات آه، تتكون من الأسرة سواء كان أب أم آه، فتاة طفل يعني عنوان الجدارية هذه أسرتي وحازت على جائزة لجنة التحكيم نلاحظ ايضا هنا الاعلام اللي انحطت او البوسترات اللي وضعت كدعايه للبينالي اخذت ايضا على مستوى جميع الدول ما ركزنا على دوله معينه تم اختيار اللوحات آه، اعمال الاطفال آه، سواء كانت آه، فائزه او غير فائزه